شو ضيعتونا شو دمرتونا كنا عايشين يا محلانا كنا عايشين شين شين طلعتوا بالثورة ورضيتوا برا تركتونا منكوبين اسمعني يا خيي وركزني شويه كنا عايشين ومقموعين ومقهورين طلعت ثورتنا لمت لمتنا نحن اللي كنا مظلومين بطو عملة أكتر من دولة بعتو اشتريتو باليورو بالدولار لا لا الليرة انهارت وبيوتنا طارت والأسعار صارت بالنار ممكن نطلعنا طلعنا تهجرنا صرنا لاجئين مشردين معترين نحنا تعذبنا وكتير اشتقنا اوعى تفكرنا مبسوطين احنا ما طلعنا كل شي تحملنا عدوان وضربة والدمار والحصار صار صار انتو طنشتوا من برا بدو بتضل نتقسم وننهار احنا رفضنا قمنا انتفضنا كرمال حقوق وحريات الملايين لو انه سكتنا كنا انحكمنا شي خمسين سنة تاني كلها شعارات شوية كشات جاي أبشع من اللي راح من اللي راح راح راح عجلي تتشقى وتصرع راسي كدلك موقف بدنا نرتاح أنا مالي خايف بس حالي عايف حولي الأجانب صاروا كتار صاروا كتار كتار كتار بالحارة قصفوا الطيارة غنوا ليش مفكر يا ابو مخ مسكر الوطن بدمي ما برضى يفوتوا الاغراب راب راب ما حدا معنا كله بيخدعنا نحنا ولادنا لهالبلاد